Өлі палуан, бәрекелді. судан келген би палуан. Ат. О, Ясуф. Аттың аты Ясуф. Асыл Хаджы. Асыл Хажы Мырза. еңкей Асыл Хажы Мырзаның атымен. Төлеби палуан тастады. 150 мүн.